یا اللہ یا اللہ کشمیر کی وادی کو آزادی عطا فرما یا اللہ کشمیر کی وادی کو آزادی عطا فرما یا اللہ انڈیا کے اندر یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومتی سطح پر جو توہین کی گئی ہے یا اللہ یا اللہ ان توہین کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا یا اللہ ان کو تباہ برباد فرما نیست و نابود فرما یا اللہ ان کی زبانوں کو یا اللہ گدی سے کھینچ دے یا اللہ ان کی گردنوں کو توڑ دے یا اللہ ان کی جسموں کو مردہ کر دے ان کی عمروں کو کم کر دے ان کے جتھوں کو تت تتر بتر کر دے ان کے خیالوں کو بھٹکا دے ان کے دماغوں کو یا اللہ یا اللہ ادموہ کر دے یا اللہ اپنے لطف کرم سے ان ظالموں کو یا اللہ اس ظلم کے ساتھ دنیا میں کر کے دکھا یا اللہ اس دنیا میں کر کے دکھا یا اللہ اپنے محبوب کے حوالے سے جو تو نے قرآن میں کہا کہ ہم جو ہے محبوب تیرا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں یا اللہ تو کافی ہو جا یا اللہ تو کافی ہو جا یا اللہ اپنے محبوب کے تو کافی ہو جا یا اللہ تو کافی ہو کے دکھا یا اللہ ان ظالموں کے لیے تو کافی ہو کے دکھا اپنی کفایت کا نظارہ کر کے دکھا یا اللہ تو نے خود وعدہ کیا ہے اے محبوب میں تیرا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہوں یا اللہ یہ امت مسلمہ کی مسلمہ اس وقت کافی نہیں ہے امت مسلمہ کمزور ہے یا اللہ ہمارے ظاہر بھی کمزور ہے ہمارے باطن بھی کمزور ہیں ہمارے جسم بھی کمزور ہیں ہماری روحیں بھی کمزور ہیں یا اللہ یا اللہ امت مسلمہ من حیث الامہ کمزور ہے یا اللہ کمزوروں پر یا اللہ تو اپنے محبوب کی عزت و عظمت کا مدار نہ رکھ یا اللہ تو کافی ہو کے دکھا یا اللہ تو کافی ہو کے دکھا اور دنیا میں جہاں جہاں جن جن لوگوں نے سرکار دو عالم تیرے محبوب کی توہین و تجویل کرنے کی کوشش کی ہے یا اللہ ان کو یا اللہ ان کو رسوا فرما تباہ و برباد فرما ان کو یا اللہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا خاص طور انڈیا کے اندر یہ مشرق ہندو بنیا یا اللہ مشرق ہندو بنیا مورتوں مورتیوں کے اوپر زندگیاں گزارنے والا یا اللہ اس کو تو چھوڑنا یا اللہ فوراً ہلاک فرما یا اللہ فوراً ہلاک فرما یا اللہ جس بدبخت نے توہین کی اور جنہوں نے تائید کی اور جو جو حکومتی سطح پر اور جو حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے یا اللہ تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا یا اللہ اچھا کیا تو نے ان کے معافی کے دروازے تو نے بند کر دیے یا اللہ تو جب معافی کے دروازے بند کرتا ہے تو پھر تو نست و نابود ہی کرتا ہے یا اللہ اب تو نے جب ان پر معافی کا دروازہ بند کر دیا ہے تو یا اللہ اب ان کو نیست و نابود فرما ان کو نیست و نابود فرما ان کو تباہ برباد فرما اور اپنا فیصلہ جلدی ظاہر فرما یا اللہ جلدی ظاہر فرما تیرے محبوب کی عزت کو انہوں نے یا اللہ بیچنے اور نیلام کرنے کی کوشش کی ہے تیرے محبوب پہ تہمت لگانے کی کوشش کی ہے بے شک تیرا محبوب ان کی تہمتوں سے بالا تر ہے ان کی تہمتوں سے پاک ہے بہت بلند و بالا ہے تیرے بعد اس کا مقام ہے یا اللہ تو نے خود جو وعدہ کیا ہے تو وعدہ ہمیں پورا کر کے دکھا کفیناک المستحزین تو نے قرآن میں کہہ دیا اے میرے محبوب تیرا مذاق اڑانے والوں کے لیے میں کافی ہوں یا اللہ تو کافی ہو کے دکھا تو کافی ہو کے دکھا یا اللہ یہ بدبخت جس نے یہ یہ بدبختی کی ہے اس کو ہلاک فرما اس کی تائید کرنے والوں کو ہلاک فرما یا اللہ ان کی جسموں سے یہ زندگی کو یا اللہ کو نکال دے ان کی زندگی کو نکال دے ان کی جسموں سے زندگی نکال دے ان کی عمروں کو کم کر دے ان کی جتھوں جتھوں کو تتر بتر کر دے یا اللہ ان کے دماغوں کو معوف کر دے یا ان کی قلوب کو مردہ کر دے یا اللہ ان کو ہلاک فرما یا اللہ یا اللہ اپنی کفایت کو جلدی ظاہر فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کے نہیں بلکہ جو انسانیت رکھتے ہیں ان کے بھی دل چھلنی ہے امت مسلم نہیں بلکہ انسانی جن کے پاس ہے ان کے بھی دل چھلنی ہے ہیں یا اللہ چھلنی دلوں کو دیکھ اور یا اللہ ان کے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا یا اللہ انڈیا کے اس ظالم کو جس سے بدبختی کی اور جنہوں نے تائید کی اور پورا پری پلین کیا اور ابھی زد میں اڑے ہوئے ہیں یا اللہ تو اسی طریقے سے ظالموں کو زد میں اڑا دیتا ہے اکڑ جاتے ہیں اور اکڑی ہوئے لکڑیاں ٹوٹتی ہیں یا اللہ تو اب ان کو توڑ کے بھی دکھا یا اللہ ان کو توڑ کے دکھا ان کو برباد کر کے دکھا یا اللہ انڈیا کے اندر ہندوستان میں اسلام کے پرچم کو بلند کر کے دکھا پیغ پیغمبر اسلام کی دین کو حاوی کر کے دکھا یا اللہ ہندو بنیا جو بدبخت جی ہے جنہوں نے یہ حرکت کی یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول پتہ فرما یا اللہ ہم دعا کسی وقت کچھ نہیں پیش کرتے کوئی پیش نہیں کر سکتے یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما اپنے محبوب کی محبت کا اتنا ہی ہم ادا کر سکتے ہیں ہماری دعائیں ہم جانتے ہیں ہماری تیرے نظر میں کوئی وجاہت عزت نہیں ہے لیکن پھر بھی تیرے محبوب کی تو عزت ہے ہم تو اپنے لیے نہیں تیرے محبوب کے لیے مانگ رہے ہیں اپنے محبوب محبوب کے لیے یا اللہ تو عطا فرما اپنے محبوب کے لیے عطا فرما ان ظالموں کو دبا و برباد فرما اور یورپ کے اندر بھی فرانس پہ جو بدبختی جنہوں نے کی تھی ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا جہاں جہاں ظالموں نے یہ حرکت کی ہے چن چن کی اللہ ان کو ہلاک فرما چن چن کے ہلاک فرما جیسے غزوہ بدر میں تو نے چن چن کے ہلاک کیا ستر سرداروں کو مشرقی نے مکہ کے جو نبی کی توہین و تزلیل کی کوشش کر رہے تھے ان کو کما کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو نے یار چن چن کے ان کو ہلاک کیا چن کے ہلاک کیا اور تُو نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا یہ یہ ان کے مقامات ہیں جہاں جہاں یہ کون کون مرے گا اور نبی نے پہلے بتا دیا ابو مرے گا یا اتبا گرے گا یا شیبہ ہلاک ہوگا یا ولید مرے گا جیسے ایک ایک کو نے چن چن کے ہلاک کیا یا لو اسی محبوب کی خاطر ہندوستان کے ان بدبختوں کو چن چن کے ہلاک فرما چن چن کے ہلاک فرما تباہ برباد فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما صرف اپنے محبوب کی خاطر شرف قبول عطا فرما ہماری کوئی وجاہت نہیں ہے تیرے دربار میں تیرے محبوب کی تو وجاہت ہے اس محبوب کے تو نے دنیا بنائی تو محبوب کے نے سب کچھ کیا ہم تو اس کی وجاہت کے صدقے تو دعا مانگ رہے ہیں اس کی وجاہت کے صدقے اس کی اعلیٰ عزت عظمت کے صدقے یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما ہماری دعا کو قبول فرما یا اللہ مختصر مضمون میں یا اللہ ہم نے بہت کچھ مانگا ہے ہمارے دلوں کی آوازیں ہمارے دلوں کی تاروں کو ہلتا تو دیکھ رہا ہے یا اللہ تو سب کچھ پورا فرما یا اللہ سب کچھ پورا فرما تو جانتا ہے یا اللہ جو کچھ مانگا آتا فرما یا اللہ جلد از جلد یا اللہ ان گستاخوں اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين